mes amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est une période difficile pour nous tous, mais on essaie de se soutenir comme on peut. Je voudrais tout d'abord féliciter mes collègues psychologues qui ont offert euh, leur leurs services euh, gratuitement pour les médecins et les familles touchées par Covid. J'aurais aimé faire la même chose, mais avec euh, un mari médecin qui travaille dès le matin jusqu'au soir et une fille de moins de 3 ans à garder à la maison, ça a été pratiquement impossible. Je voudrais quand même euh, apporter une contribution. C'est pour ça que je vous présente cette vidéo. C'est d'ailleurs euh, ma première vidéo en français. Pour vous proposer une technique qu'on utilise beaucoup dans la psychothérapie expérientielle avec de merveilleux résultats. C'est une technique euh, qui nous apprend en fait à apprivoiser nos émotions et nos peurs. Si la peur c'est une émotion tout à fait normale, naturelle et légitime, eh bien euh, si on reste pour des périodes euh, prolongées dans cet état, on, va vivre des conséquences négatives sur euh, le plan de santé, par exemple, euh, parce que euh, le fonctionnement du système immunitaire baisse et ensuite euh, en ce qui concerne nos décisions, on va prendre des décisions peu inspirées ou moins inspirées parce que euh, le cerveau euh, va paralyser la partie qui, s'occupe de, nos pensées, donc le cortex. Il va fonctionner plutôt avec la, partie la plus ancienne qu'on appelle le cerveau reptilien qui, est plutôt, qui, fonctionne plutôt sur le principe la, la lutte ou la fuite. Euh, je vous propose euh, de, vous bien installer, euh, d'inspirer et expirer profondément plusieurs fois. On inspire par le nez et on expire par la bouche. on peut fermer les yeux pour mieux entrer en contact avec notre corps. Et ensuite, on va visualiser cette partie de notre corps qui est la plus tendue ou qui tout simplement nous transmet un message de peur. on peut visualiser une couleur, une forme ou tout simplement on peut avoir une sensation. Quelle que soit la manière par laquelle on entre en contact avec cette partie, c'est très bien. Après avoir entré en contact avec cette partie de nous-mêmes, on va lui transmettre un message, un message de bienveillance et d'amour, de reconnaissance, d'acceptation. On va lui dire je te remercie. Parce que à travers cette peur, me dis en fait que tu voudrais prendre soin de moi et que tu veux que je sois protégée. Donc je comprends que tu m'aimes et moi aussi je t'aime. vous pouvez le dire plusieurs fois en fait. Oui, je t'aime parce que tu fais partie de moi-même. Je t'aime pour tous les efforts que, tu fais en fait pour que je, reste euh, en bonne santé, pour que euh, je sois protégée de n'importe quel danger. ensuite, vous pouvez lui demander la permission pour ouvrir une fenêtre imaginaire et pour laisser cette peur s'évanouir pour laisser l'angoisse euh, s'éloigner de votre corps et comme ça de euh, vous réapproprier le calme, la tranquillité, la sérénité. Et tout doucement, à votre rythme, vous allez revenir dans la chambre d'où vous êtes parti pour quelques instants. En ayant un état d'esprit calme, plus clair, plus libéré. Et voilà. Donc cette technique c'est très très simple, mais euh, si euh, vous, allez la pratiquer euh, régulièrement, vous allez voir en fait qu'elle apporte des, résultats. donc j'espère que, cette technique vous a plu, que vous, pouvez d'ailleurs la partager avec vos proches et ensuite, euh, vous pouvez m'écrire pour me dire euh, comment c'est passé pour vous, s'il y a des, changements. Euh, je vous dis merci de m'avoir écouté et à bientôt. Je vous embrasse.